свой патриотический и интернациональный долг. Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Да здравствует героический советский народ и его доблестные вооруженные силы. Слава Ленинской коммунистической партии Советского Союза – вдохновителю и организатору всех наших побед. Ура! Come on. gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Yeah. Come on. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Oh!